bantu nufkenni kaawwanna. Nufkenni kaawwanna. Maaloo eegamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaloo laafii horii bantu nufkenni kaawwanna. Nufkenni kaawwanna. Maaloo eegamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaloo laafii horii bantu nufkenni. mungkin ikaw ka na Mungkin ikaw ka na Malo, ekam sampilan no Sirenya barbana Sirenya barbana

jireenya barbaanna. Maaloo yaafii arii madduu nuufkenni kaawwanna. Nuufkenni kaawwanna. Maaloo eegamsaan jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaloo yaafii arii madduu nuufkenni kaawwanna. jireenya Jireenya kaawwanna. Ulfinni kaawwanna. Maaroo eegamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaroo yaafii yaalii banduu nuuf kenni kaawwanna. Nuuf kenni kaawwanna. Maaroo eegamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaroo. madulu kenni kaawwanna. Kenni kaawwanna. Maaloo eekamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya barbaanna. Maaloo daafii arii madulu kenni kaawwanna. bannaa. kaawwanna. Maaloo eekamsaan filannu jireenya barbaanna. Jireenya